हेलो फ्रेंड्स मैं सुदेश उपस्थित हूँ और आज की कक्षा में हम कक्षा आठ का द्वितीय पाठ पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें द्वितीय पाठ का नाम है विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता और आज हम इस पाठ का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है इसके लेखक कौन है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो देखिए हमारे लेसन का क्या नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मिश्रुता बिलस्य वाणी यानी बिल की बिल की यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है षष्ठी विभक्ति अर्थात का के की ये हम शब्द के साथ जोड़ते हैं तो बिलस्य वाणी बिल की वाणी को न कदापि कभी भी नहीं मे श्रुता मेरे द्वारा सुना गया बिल की वाणी को कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुना गया जो तो देखिए जो ये कथा है बहुत ही रोमांचक कथा है और ये कथा कहाँ से ली गई अब देखते हैं प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय ग्रंथ काकोलुकियम से संकलित है ठीक है प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है ठीक है पंचतंत्रम यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें पांच तंत्र है ठीक है जिनको खंड भी कहते हैं जिनको क्या कहते हैं खंड भी कहते हैं और उस खंडों में से तृतीय खंड जो कि काकोलुकियम है उससे संकलित किया गया अब काकोलुकियम का अर्थ क्या होता है कौवे और उल्लुओं की कथा ठीक है इस तरह की कथाओं से ये जो पाठ है वो हमारा लिया गया है वहां से संकलित है ठीक है तो अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पंचतंत्रम पांच तंत्र इसका मतलब इसमें पांच तंत्र है जो पंचतंत्र है उसमें कितने हैं तंत्र पांच तंत्र है नाम से स्पष्ट हो रहा है तो आइए इन पांच तंत्रों के बारे में पहले जान लेते हैं कौन कौन से ठीक है पहला है हमारा मित्र भेद ठीक है मित्र भेद पहला है हमारा मित्र भेद और दूसरा है मित्र लाभ दूसरा कौन सा है मित्र लाभ तीसरा हमें यहीं पर पाठ में दिया गया है काकोलुकियम काको लुकियम चौथा हमारा क्या है लब्ध प्रणाश लब्ध प्रणाश और पांचवा तंत्र कौन सा है हमारा अपरीक्षित कारक अपरीक्षित कारक ये है हमारा पांचवा तंत्र ठीक है अब देखिए जो हमारा ये पहला खंड है ठीक है पहला खंड है या पहला तंत्र हम इसको कहें मित्र वेद इसमें मित्रों से मनमुटाव और अलगाव भेद क्या होता है मनमुटाव और अलगाव यानी भेद करना मित्रों में आपस में भेद कर देना उनको अलग करना उनमें मनमुटाव पैदा करना अलगाव पैदा करना ठीक है ये हमारा मित्र भेद है इससे संबंधित इसमें कहानियां हैं जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है देखो यहाँ पर लिखा है पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है विष्णु शर्मा ठीक है दूसरा है हमारा मित्र लाभ मित्र लाभ में मित्र प्राप्ति और उसके लाभ के बारे में जो कथाएं हैं वो इसमें संकलित हैं तीसरा है काकोलुकियम इसमें कौवे और उल्लुओं आदि की कथाएं संकलित हैं चौथा है हमारा चौथा जो खंड है वो कौन सा है लब्ध प्रणाश लब्ध प्रणाश का अर्थ क्या होता है कि जब कोई हमारे हाथ में कोई वस्तु लगती है और वो वस्तु हमारे हाथ से निकल जाती है ठीक है तो उस तरह की जो कथाएं हैं वो इस लब्ध प्रणाश में संकलित है ठीक है पांचवा और आखिरी खंड है हमारा अपरीक्षित कारक यानी अपरीक्षित कारक का अर्थ क्या है जिसको परखा ना गया हो जिसको परखा ना गया हो उसे करने से पहले सावधान रहना चाहिए ठीक है उसे करने से पहले क्या रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए हड़बड़ी में हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए इस तरह के जो मोरल हैं वो जिससे मिलते हैं जिन कहानियों से जिन कथाओं से मिलते हैं वो कहानियां इसमें पांचवें तंत्र में संकलित हैं ठीक है तो हमारा जो लेसन है विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता ये कहाँ से लिया गया है ये संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है ठीक है अब आपको काकोलुक्यम का अर्थ समझ आ गया पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है यानी इसके जो लेखक हैं पंचतंत्र ये जो पांच तंत्र लिखे गए इनके लेखक कौन है विष्णु शर्मा ठीक है विष्णु शर्मा ने लिखी है इसमें पांच खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं ठीक है इनमें गद्य रूप में भी है और पद्य रूप में भी है यानी मिश्रित कथाएं हैं इसमें गद्य और पद मिश्रित हैं ठीक है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं इनके इसमें जितनी भी कथाएं हैं ठीक है उनमें अधिकतर मुख्यतः क्या है पशु पक्षी जो ये तंत्र है काकोलुकियम ठीक है इस तंत्र में मुख्यतः क्या है पशु पक्षी अब हम अपनी अगली वीडियो में अगले पार्ट में हम इसका जो अनुवाद है इस पार्ट का जो अनुवाद है वो पढ़ेंगे धन्यवाद